Para mí, la formación es mi idea de apoyo, sobre todo las didácticas que fueron muy reales y luego el debate que fue muy, muy dinámico, muy que participamos todos.